Ayan, kumpleto. Alam mo, Manuel, pagpunta mo ng Taiwan, lahat ng pangarap mo matutupad. Lahat ng luho, karangyaan sa buhay, matatamasa mo, Manuel. Kaya itong 50 mil na binigay mo sa akin na ito, wala ito. Mani ito. Dahil dalawandaang doble, balik sa'yo. Pag nakarating ka na, doon sa Taiwan. Naku, ang laki nun! Bakit ka mo? dollars ang kikitain mo eh. Time is 50. Talaga Talaga. Biro mo, 50 plus. Naku eh, Mr. De Guzman, sigurado na ho ba talaga ang pag-alis ni Kuya Manuel? Iha. In fact, daladala ko na yung papeles ni uh, Manuel. Eto na, kumpleto. Andito na yung work permit mo, andito na yung ticket mo para sa barko, at ito passport mo. Yan ang picture mo. Tingnan mo, Machu Gopiton dating mo, di ba? <laughs> oh, ito passport mo. May visa na yan. Mabuti naman po, Mr. De Guzman. Mahirap na kung walang visa ito. De, visa, visa yan, hindi visa. Oho. But anyway, saka ako na-explain sa'yo. Ito, calling card ko. Pagdating na pagdating mo sa Manila, tawagan mo agad ako. May papipirmahan lang ako sa'yo ng konti. In a couple of days, off you go to Taiwan. Naku! <laughs> Salamat Ha? Ah, diba? naman. Parang nakikinikinita ko na. Pwede ka nang ihilera sa mga bagong bayani sa abroad. Hindi ka lang makakatulong sa pamilya mo, makakatulong ka pa sa ekonomiya ng ating bansa. Pwede ka nang tawaging bagong bayani. Kaya, mabuhay ka bayani. Manuel ho, Sige, Manuel. Kailan naman ho kaya makapagpapadala ng pera sa amin si Manuel? Ba, di na kayo kailangan magantay pa. Sa 15, pupwede na kayo sumunod sa akin sa Maynila. Dahil meron na tayong available na pera para kay Manuel. As soon as mapirmahan niya ho yung lahat ng mga kailangan doon, sa 15, pwede na. Talaga? <laughs> bueno, Manuel, kailangan bukas ng gabi makasakay ka sa barko. Okay? Opo. Mabuhay ka, bayani. Manuel ho. Oh, Manuel, okay. O, oh, bye-bye. See you. Bye. O, oh, sige, bayani. Manuel ho. Okay, Manuel. Bye-bye. Namamasyal pa sa probinsya Meron ng pera Dami <laughs> po. Pasensya po. Selamat Pagi. Wala po naman. Uy! Ang daming pera ni Pogi. Hmm. Pita ka akin. Kwarta mo. mo. dito sa cerebar namin. Hoy, hoy, hoy, hoy! Ikaw mukhang makapagod ka na. Hoy! Hoy, pinsan! Kadarating mo lang ba? Ako, pinsan mo? Oo nga naman, pinsan! Nakalimutan mo na ba ako? Teka, sino ka ba? Ako si Katya! Batya! Anong Batya? Katya! Ang ganda-ganda ko, napapagkamali mo akong Batya! Ah, uh, teka, uh, di ba ikaw si... Ah, let me think, let me think. Ay, uh, sino ka na nga ba? Manuel. Yon! Manuel! Pambihira naman noon, oh, Diyos ko. Manuel! Pinsan Manuel! <laughs> Diyos ko, pampogi ka! Pinsan Manuel! Ako, pogi? Poging pogi! Naku! Pinsan, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi pa? Ay naku, ako bahala sa'yo! Sagot kita! Halika! Ay, halika! Yes? May customer tayo! Upo ka, upo ka! Well, okay. Oh, Joyce, si Manuel. Manuel, si Joyce. Hello? Uy, Ito na pong ah, order nyo. okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. O, oh, ayan. Mm. Mm. Joyce, asikasuhin mo mabuti si Manuel, ha? Ako nang bahala sa kanya. Urong, urong. First class service ang ibibigay ko sa kanya. Mm. <laughs> O paano, Manuel? Maiwan muna kita, ha? Feel at home. Sige, Salamat enjoy. Oh, baba na muna natin yung dala mo. Kayo po. Sige, kumain na ako eh. Kain ka na lang. Tsaka wag mo na akong pinupo, okay? Baka naman may gusto ka pa. Sabihin mo lang, pwede kitang i-order. Mura lang naman serbisyo dito eh. Teka, teka. Ibig mo sabihin babayaran kong lahat ito? Aba, natural. Pati na yung serbisyo ko. Sandali ha, mag-freshen up lang ako. Maraming salamat ho. Bagong salta ka, ano? Oo. Bagong salta ka, pumasok ka dyan. Eh, pinasok lang po ako nung... Pinsan! Pinsan, long time no see! Ang galing-galing mo kanina, hanghang ako sa'yo! <laughs> Hindi mo na nakitang katawan mo at mga kamao mo sa dami ng najombag mo kanina? Naku, may bibig akong magmamasahe sa iyo. Ang ganda-ganda, ang puti-puti, ang bango-bango, ang mura-mura, at take note, walang putok! Hoy, huwag mo na ako istirin, ha? Eh, uh, Tatamaan ka sa akin, eh, ha? Ah, babae, mga pinsan! O, saan ang tungo mo niyan? Eh, sa Manila po sana, kaya lang eh. Kaya lang ano? Nadukutan po ako eh. Kaya hindi ko alam kung paano ako makakarating sa Manila. Ko... Saan ang tuloy mo niya sa Manila? Sa opisina po ng agency magpapali sa akin. Alam mo ba yon? Hindi, eh, pero meron akong tarjeta ng opisina rito. O, oh, samahan kita rito bukas. Pansamantala, tumuli ka muna sa amin. Naku, maraming maraming salamat ho. Oh. Kaya lang eh, di po ba nakakaya sa inyo? Ah, wala kang dapat alalahanin. Ang kasama ko sa bahay yung pinsan ko si Simang. Huwag ka mag-alala. Okay yun. Anong okay? Sa akin, hindi okay. Pambihira ka nanding, oh. Hmm. Umangkat ka lang ng prutas? Umampun ka pa ng isang palamunin? Ano ka ba? Hindi tayo mga pare at madre na para isipin mong orphanage itong bahay natin. Pushit. Oh, si Mang, bagong salta rito sa Manila yung tao. Hmm? Kawawa naman. At ngayong gabi lang naman siya matutulog dito eh. Dahil bukas, sasamahan ko siya dun sa agency magpapaalis sa kanya. Papaalis? Oo. Ba't saan mapupunta yan? Sa Taiwan. Taiwan? Oo. Oh. Taiwan? Ha? Oo. Oh. Taiwan? Yan, eh, pupunta Taiwan? Ibig mo sabihin, pupunta kang Taiwan dahil sa kakitaan mo doon? Opo, times 50 plus. Times 50 plus? Ha? Huh? Oh, hindi, hindi. Hindi mo naman kaagad sinabi sa akin eh. Di sana nasikaso kung maigi yung tao. Oh. Mabira ka talaga. Hindi eh, ba? Ah, ah, kumain ka na ba? Pinakain na po ako ni Nanding. Buti na lang pinakain mo. <laughs> Naku, buti na lang. Eh, kundi, nagtuloy ka pa ng tao rito hindi pa kumakain. <laughs> Mukhang pagod na pagod ka. Ha? Galing ka sa biyahe. Halika na, magpahinga ka na. Halika na, dali, halika na. Gagamitin mo na yung kwarto mo. <laughs> Dito. Sister, bukas ang katulog. No? No? PJ! Oh, kumain ka na ba? Tapos na po ako. Saging na lang ho. Nong? Sino sa? Ah, si Manuel. Manuel, nana ko, si PJ. Hi, Manuel. Hmm. Okay, Nanding. Pagsabihan mo yung inaanak mong yan, ha? Puro bilyarang inaatupag niyan doon sa kabilang barangay. Totoo ba yon? Hindi naman po, Nong. Ay, PJ, Asikasuhin mo yung pag-aaral mo ha. Eh, inaasikaso ko naman po eh. Naglalaro lang naman po ako tuwing free time namin. Okay kung gano'n, but, Pero ba't ka pa dumadayo? Meron naman dyan sa talipapa natin. Para mas may thrill nung. Mabibigat ang kalaban dun eh. Puro astig. Astig? Mm. Pumupusta ka. Ay, hindi naman nung. Naglalaro lang. Hoo! Maniwala ka dyan! Sumpa man tita si Mang, di ako namumusta. Charing! Oh, pero ito, PJ, ah. Sa oras na makita kita, o nabalitaan ko nakikipagpustahan ka, tatamaan ka sa akin. Opo, Nong. Sige po. Una na ako. Baka malita ko eh. Thank you, Nong. Okay. Bye, Tita Simang. Pakiskis pa. Ay, Nandeng. Bilis-bilisan nyo na yan at baka mahuli kayo dun sa opisina ng recruitment agency. Sige na. Yun nga palang address ng agency. Nandito po. almusal na inihain ko, nasayang din! Ano ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Eh, magtatrabaho po. Magtatrabaho? Ano mang klaseng trabaho, Aber? Eh, bahala na daw po si Nanding doon. Asus! Nanding! Nanding ka na naman! Asa may nanding na yan? Eh, hindi na ako bumaba. Tutuloy daw sa auto supply at may bibiling pang mga pyesa. Di ka ba kasi sinama? Kausali pa ng bayad sa pyesa! Ah, diaryo! Diaryo! Diaryo! Ay, sakit ko na. Lisensya mo. Ha? Ano bang violation ko? Bulag ka ba? Hindi. Nakikita kita eh. So nakikita mo ko? Hindi mo ba alam na no parking dito? Wala akong nakikitang no parking. Ayan oh, hindi mo nakakita? Ang taas-taas oh, no parking. Kala ko para sa aeroplano yun. Aeroplano? Pilosopo ka! Ano ka, piloto? Lisensya mo! Taray-taray yun. Oh. Ano? Ah, hindi. Sabi ko, ah, mataas yung no parking sign doon. Lulusot ka pa eh. Amin lisensya mo. Ah, Anong tinitignan mo? ah, wala. Ah, Suarez, baka pwede natin pag-usapan ito. Bribery ka pa! Amina, lisensya mo! Hindi naman bribery. Hindi, hindi. Wala Usapan usapan. Wala, wala, wala. Ah, ah, baka naman Alam mo, yan ang gusto ko si PJ. Laban ka lang ng laban, hindi ka marunong umatras hanggat hindi mo ako natatalo. Ang yabang talaga ni Ilyas, no? Okay. Ayos, wala Ayos. pumasok. Hmm. Ayos. <laughs> Ngayon, Mang Elias, sisiguraduhin ko makakabawi ako. Sana nga eh. Ang lakas ng panalangin mo, walang pumasok ah. <laughs> Makakabawi. Ba, mukhang gumagaling ka ngayon, PJ ah. Ayos! Nice, PJ! Mukhang nice hindi ba? pang mulintirang yun ah. Mukhang pang motel na kinukuha mo ron. Ah. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, makakabawi ako eh. Okay! Uy! Napanipis oh. Paano yan? Hindi ako nanalangin dyan ha? Ah. Dito na lang pa ba yan? Give me na yan kung baga sa gold, di ba? Ikaw naman, PJ. Di ko maintindihan pinagbibigyan mo ako o oh. pinadadama mo ako, no? Parang harin hold up mo na ako niyan. May shot din O, bakit? siya dalawa. Oho, sandali Baka hindi na ako maibag sa ginagawa niyo, ha? Ah? Op! Turuan ng pato, ha? Ah. natin. Naku! Oh, ah, ko na naman! Ba talaga yung swerte? Parang laki. PJ, PJ! Ang Manuel. Ha? Ano? Ano ba? Ba't? Ano? Pwede pa ako sa game pa? Bak Magandang gabi ho, Angel. Magandang gabi ho. Sige, sige. Naku, sorry po. Ano ba? Sorry po. Sorry ka na, sorry! Ano ba yan? Bakit nagwawalis ka sa gabi? Lalabas ang swerte? Hala, ibalik mo yan! Opo. Ibalik mo! Ito talaga! Sinerte ka! Dahil sa lunes, magkakaroon ka na ng trabaho. Talaga, oh? Saan ho? Sa bakery ng kumpare ko. Naku, salamat ho. Tinulungan niyo ako magkatrabaho. Hey! Di kita tinulungan, ano? Sarili ko ang tinutulungan ko. Gusto ko magkatrabaho ka na. Nang sa ganon, uupa ka na ng kwarto sa akin. Hindi yung lahat nito, libre ka. Eh, salamat na rin ho. O sige, walang anuman. Alin si Mang, alin si Mang. Ano? May itatanong lang po ako sa inyo. Kung tungkol doon sa sweldo mo, bahala na sa'yo kumpare ko. Huwag ka mag-alala. Bibigyan ka ng tamang sahod nun. Hindi ho yun, tungkol ho kay Nanding. Oh, ano naman ang tungkol kay Nanding? Dati ho bang naglalaro ng bilyar yun? Uh, hindi lang basta naglalaro yun. Nakita mo yung mga yan? Ha? Yung mga tropeyong yan? Kay Nanding lahat yan. Isa siya sa mga naging kampiyon dito sa Manila. Ang kaso, isa rin yan sa nagbigay ng malaking trahedya sa buhay niya. Bakit ho? Ano nangyari? Ginulpi siya ng sindikato. Ayaw niya kasing pumayag na ilaglag yung isang laro sa tournament. Ibang klase talaga yung gulping inabot ni Nanding. Ang masama pa nito, nung gabing yun, Inatake sa puso yung asawa ni Nanding. Isinugod sa ospital. Kaya simula noon, tinalikuran niya na ang paglalaro ng bilyar. Mang Nanding, Mananding! O oh, bakit Frank Lloyd? Si PJ po ando na naman sa bilyaran sa kabilang barangay. Kalaban na naman po si Elias. Pambira. Hindi niya ba alam na hinaharang lang siya nun? Talaga yan si PJ, oh. O bakit? Lilipat ka na ba sa silong? Hindi pa. O ba't dala mo yan? Wala lang. Paano, PJ? Better luck next time, ha? <laughs> Nanding ikaw pala. Kumusta na? Kamustahin mo mukha mo. Hindi ka pa rin nagbabago, ano, Elias? Di ka pa rin tumitigil sa mga panloloko mo, no? Pati mga kabataan na katulad ni PJ, pinapatulan mo. Oh, nanding, excuse me. Si PJ nagamo sa akin eh. Di ako pa pinatulan yan. Pinagbigyan ko lang eh. Masama ba maging mapagbigay? Hindi, di ba? O ngayon, ako naman ang hahamon. Ako ang labanan mo. Ba, hindi, hindi kita lalabanan. Ano lang sasabihin ng mga tao rito? Pumapatulok sa may kapansanan. Masisira image ko pwede ba? Tayong dalawa na lang? Sino to? Manuel, ano yung sinasabi mo kayong dalawa? Ba, marunong ka bang magbilyar? Konti. Ba, may tako! Lalaban! Ita ako. Lalaban, no? Okay ano ah. Lalaban! May tako dito! Largo! Sandali lang, Nanding. Para pumarehas naman to si Shano, bibigyan ko ng partida to. Ikaw na una sasago, okay? Salamat po. ah, lakas tiyamba bata mo. Salamat ka at nakahawa ka pa ng tako. Salamat, Manuel. <laughs> Sige. Op, op, op, op, op, Nung, bayad. Tatakas pa eh. <laughs> Ma- makakalimutin kasi ako eh. Nanding pasensya ka na. Nung, Nung, dun muna ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Opo, nung? Nagkakaintindihan po tayo. Hindi na po ako nung. Nong. Eh, huwag niyo akong gagalitin, ha? Mang Nanding. Masama ako magalit. Mang Nanding. Andiyan po si Maui. Ha? Teka. Landing? Nandito raw. Wala na si Landing. Kanina pa umalis. Wala na? Ano ba yun? Pinagtataguan ako? Hindi na ako sinisibot nun ah. Alam niyo yung Landing na yan? Ang swerte niya. Dahil sa dinami-dami na naliligaw sa akin, sinagot ko siya. Tapos ngayon ni Honey Ho, wala. Pasensya ka na, Mawi. Busy lang si Nanding. Busy? Ano siya, cellphone? Wala na siyang panahon sa akin ganon. Ngayon, kung wala na siyang panahon, wala na rin akong panahon sa kanya. Hay kayong lahat na nandito, pati ikaw. Sabihin nyo kay Nanding, break na kami. At hindi ko na siya babalikan dahil pag binalikan niya ako, pipila pa siya. Naintindihan niyo? Ha? Opo, opo, opo, opo. Okay. Opo. Hmm. Anong ngingisi-ngisi mo dyan? Baka gusto mong sa'yo mabali nga inis ko, basagin ko yung mukha mo. Wise man! Hmm. Eh, sige na! Tumamil kayo dyan! Pabili nga ng pandesal. Uy, may bibili na... Pabili ho, pandesal nga ho. Pandesal nga po. Pan... Disal? Ha? Huh? Pandikoko. Pandikoko na lang. Pandikoko na lang? Ah uh -uh. Ilang pandikoko? 20. 20? Mhm. mm Eh? Ah. Ito na yung pandikoko mo. Thank you. Ano ka ba? Nakakasakit ka! Lalo ka masasaktan pag hindi ka tatahimik. Tumahimik ka! Tahimik lang. Ang init naman ng ulo niyo. Ikaw si Manuel. Yung tumalo kay Elias. Opo. Kilala mo ko? Hindi ano? Po. Hindi mo kilala, boss ko? Sinabi ng ako na lang magpapakilala sa sarili ko. Boss, boss. Ako si Olivares. Alaga ko si Elias. Hinahamon kita ng bilyar. Anytime ngayon din. Kamustahan? Sky is the limit. Winner take all. Ayoko po. Hindi po ako maglalaro ng bilyar para magsugal. <laughs> Hindi maaari yun si ano. Tinalo mo na yung alaga ko eh. Kaya kailangan labanan mo rin ako. Pero huwag ka maglala. Bibigyan kita ng magandang partida. Sa laro at sa taya. Kaya huwag kang matakot. Tira 40 ka. ang 80. At ang 2,000 mo, tatama ng 9,000. Hindi ba maganda? Ano, call ka? Boss, pwede na ba ako umirit? Kausapin mo. Thank you. Ano, Sano? Kulin mo na. Magandang laban yan. Kundi, magbumuka ka siya ng wasay. Anong wasay? Walang sinabi, boss. Tsaka isa pa, hindi ka ba nahiya sa shota mo? Isa ka siya, Anuwase? Ah, excuse me ah, hindi pa kami mag-shota. <laughs> ah, ganun? Oo. Ah, ah. Pahiya pa ako. Sorry ah. Okay lang. <laughs> Sige, mamayang hapon, pagkasara ng bakery. Hmm. Good. <laughs> Good, Manuel. Hihintayin kita doon sa bilyara na natsamba mo yung alaga ko. Darating ka. Hihintayin ka namin. Manonood ako ha? Ah. Sige. Manuel? Siling? Manuel. Siling. ah, excuse me ah. Aba. Hello, PJ? Napakasosyal naman itong jeepney driver na to at may cellphone pa. Talaga? Sandali lang, PJ. Hindi nag-driver piloto ako. Hello, Nong? Malabo, hindi kita masyadong marinig eh. Hoy, piloto. I'm not yet through with you. Sandali lang, PJ, ah. Excuse me, ah. I'm talking to my inaanak. Oh, PJ, ba't ingay dyan? Kakapustahan po kasi dito eh. Pustahan? May laban daw si Mang Manuel at si Olivares mamayang hapon. Olivares? Paano nangyari yun? Eh, ewan ko nun. Basta maglalaban yung dalawa. Namo? Hmm, Olivares ang sargo! Walang pumasok sa Sargo, Tira Manuel! kita pwede banda. Pumasok ang uno, tira to! no. siya yan. <laughs> Sa'yo ba nakatingin o sa akin? Sa akin, no? Ha? Boss, mukhang tagilid na tayo ah. Talagang tagilid kayo. Tingnan nyo latak ng mesa. Mukhang may pagka-janitor pa. Lililisin ako. Yes! Ang huso naman mag-clean up, boss. Sean, welcome The table yun. naman, piloto? Kakaya naman sa iyo, Nanding. Dahil sa akin, nasasabit ka sa gulo. Huwag mo intindihin yun. Mabuti nga eh. Naturoan ng leksyon ni Olivares na yun. Kasi naman, kaya umabot siya ganito, inambisyon ko pang makapag-abroad. Manuel, huwag mo sisihin ang sarili mo. Ginusto ko lang naman yun para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kapatid ko. Dahil siya recruiter na yun, nasira ng lahat. Wala na. Manuel, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tiyaga at sipag lang ang kailangan mo. Ang lahat ay nadadaan sa tiyaga. Siguro nga. Pero anong pagtitiyagaan ko? Maraming paraan para umasenso. Tulad ng ano? Bilyar. Talaga? Pwede ko bang pakinabangan ng konti kung nalalaman sa bilyar? Anong konti? Hindi pangkaraniwan ang galing mo, Manuel. Ikaw, dati kang kampiyon sa bilyar. Wala ka na bang balak balikan to? Hindi na siguro dahil sa balikat ko. Pero ang sabi ng doktor, nasa isip ko lang. Siya nga pala, Nanding. Wala ka na bang balak mag-asawa uli? Wala na sa isip ko yun. Ang nasa isip ko tulad mo, yung masenso. At yung hinabilin sa akin ng nasira kong kumpare. Si PJ. Nagabayan at palaki ang malinis. Ay, piloto! Buti naman at nakalaya ka na. Paalala ko lang sa'yo ah. Kasi, piloto ka, jeep ang dala mo. Huwag mong palilipa rin dahil bawal yun. Baka makalaboso ka na naman. Ah, salamat sa paalala mo. Teka, sino naman yung kasama mong nakulong? Co-pilot? Hindi. Uh, flight steward. Suarez, strike to ka na kay piloto, no? <laughs> Hindi nakakatawa. Landing, Ali Simang. Ito po ang kapatid ko, si Angela at kalaling ko. Ah, maganda. Sila na sinasabi kong tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po sa pagtulong niyo kay Kuya Manuel. Walang anuman. Oh, ah, kumain na ba kayo? Dumating eh. Ah. Naku, salamat ho. Pinakain na ho kami ni Kuya. Ah, marahil pagod kayo, baka gusto niyo magpahinga. Sige po. Ako na magdadala niyan. Ako nga pala si PJ. Ako naman si Angela. Ah. Kaya pala, para kang angel. Let me show you the way. Okay, Pasensya na, talagang ganun sila. Mang Nating, may chiksu dyan, hinahanap kayo. Si Maui? Hindi ho, si Bibian ho. Ako nga, hindi mo ba ako naalala? O kinalimutan mo na ako? Hindi ba ikaw yung... Ako nga, Mr. Piloto. Anong piloto? Nan, huwag ka na makialam. Ah, bakit? May violation na naman ba ako? Hmm. Wala. Pero atraso marami. Hindi pa tayo tapos ng pag-uusap. Lagi mo ako tinatalikuran eh. Nung huli nga, may kasama ka pang flight steward. Ah, hindi, kasi... Eh, Para maabsuelto ka, puntahan mo ako doon sa inasal malapit sa terminal ng jeep. Mamayang alas 7. At magdala ka ng pera dahil ikaw ang magbabayad. Nanding! Hindi ba yan yung pulis doon sa may presinto? Oo, oh, yun nga. Binilhan mo rin ng halo-halo yun? Pasensya ka na, baby, ang traffic. Dahil dun sa... Baupo ka. Na-traffic ka ba talaga? O nahuli ka uli? Ah, ma-traffic talaga eh. Kasalubong ko siya, Ah, sige, tuloy ka. Pasok. Ah, upo ka. Nang dahil sa asar ko sa'yo, naghalongkat ako tungkol sa buhay mo. Dati ka palang kampiyon sa bilyar. Yun nangyari at di ka na nakapaglaro uli. Nagkakaso, pero walang nangyari. Hindi ka na nag-asawa uli at hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapormahan. Ang ganda mo palang maasar. Hmm. Ganun ako eh. hmm. <sighs> Alam mo, Manuel, kung ganito tayo ng ganito, wala mangyayari sa atin eh. Kasi kanino pa tayo nandito eh. Eh, patingin-tingin ka lang. Pangitingiti. ngiti pakamot-kamot. Hindi naman sa minamadali kita, no? Pero gusto ko lang sana malaman kung ano yung talagang feelings mo. Kung sure ka na ba sa feelings mo para sa akin, alam mo yon Yung talagang Laban ka na ba? Yung lalaban ka ba? O baka naman mamaya biglang babawi ka lang? O yung game na game ka na ba? O baka mamaya ulong-sulong ka lang? Alam yon yung... Pero kung ang feelings mo, feelings mo dyan, dyan, dyan, dyan, mismo sa puso mo, na ang feeling mo ay talagang todo na to! Eh, wala akong magagawa. I have to give my final answer. And of course, my final answer is... Yes na yes! Nakakainis ka talaga, Manuel. Ang bilis-bilis mo maligaw. Napasagot mo na ako. Ay, nako, napaka-aggressive mo naman. Uh, Vivian, dala ko yung wheels ko. Sino parking? Yun huli kita? Ah, huwag mo na paalala yun. Ah, hatid na kita. Sige. Op, pare. Kami na ang maghahatid kay Miss Beautiful. Oo, oo nga. Itong sikot namin bago yan, Miss Beautiful. Hindi ka bagay dyan sa bulok na jeep na yan. <laughs> Puro kalawang na yan. Baka matetano ka. Mga pare, mukhang nakainom tayo. Pahinga na lang kayo. Magpahinga daw. Pare, <laughs> huwag ka nang makialam. Kami na ang bahala dito kay Miss Beautiful. <laughs> Um, mga kaibigan, oh! pulis ako. Um, pwede tigilan nyo na yan. Pulis. Nakainom lang kayo. Ba, pulis, pulis din kami. Pulis daw. Pulis. Pulis din kami, pulis. pulis. Eh. Pulis din kami. Pulis! Matagal na kaming pulis. Halika na lang din, kain na. Di ba? Aba! Kita mo yon? Ano masasabi mo? Ito ang bag mo. Hatid na kita. Tara. Hmm. Welcome, sir, ma'am. This way. Thank you. Uy! Nanding! Long time no see, ah. Oh, may, may happening ba? Nag-graduate ang inaanak ko, si PJ. Ah, oo. Nakikita ko nga yun nun. Malit pa. Congrats, ha? Thank you po. Ah, Apple. This is the name. The ex-champion billiard player I was telling you about. Oh, the jeepney driver. <laughs> anyway, kung di ako nagkakamali, ikaw yung taong bundok na tumalo kay Olivares? Namayugan, di ba? Siya nga. <laughs> Alam mo to si Nanding. At saka yung si Olivares. Pareho kong, pareho kong pinapagulong yan. Kaya siguro dapat, kami nitong taong bundok ang magkasubukan. You wanna play that mountain man? Of course! Ito masarap kalaban laban uso. Hindi katulad dito. Lipas na. Ono. Di mayuga. Open ang pustahan. Winner take all. Sa game lang. Okay ka? Sige ho. Oh. Okay. Shoot. Bukas na gabi, alas 8. Sa lugar ni Carayon. Naalala mo yung lugar na yun, Anding? Di ba doon kita nilampaso? Sa taas tayo. Sige, nang malitsong ka sa tako mo bukas. Ano? Sabi ko yung lechon namin di pa dumadating. Kumusta na, Nanding? Mabuti naman. Alam mo, naalala ko nung ako pa promoter mo. You were a very efficient champion. Kaya nga lang, it was a very short career. Siya nga pala, mahusay ba talaga itong kaibigan mo? Sa tingin ko, walang tatalo. <laughs> walang tatalo? Baka naman wala pa siya nakakatapat. Kalyan! <laughs> Bocheng, anong ginagawa mo rito? Uh, aking balita, bata mo may laban na. Ah. Alam mo, ano ikaw taya, akin taya, kabila. Dalawang daan libo. Call! <clears throat> Brad, hindi yata ito ang daan papuntang San Juan? Shortcut po ito, ma'am. Mas mabilis. Ano shortcut? Anong mas mabilis? Eh, ang pakiramdam ko, parang mas malayo pa to eh. Oh, ba't ano? kayo huminto? Hold up ito! Hi. Hold, Hold up? up? Oo, ambag. At mga alas. Ito, oo. Dali! Ito na ho, oo, ito na ho. Ikaw, ang pitaka mo. Eh wala po akong pitaka. Wala kang pitaka? O ano yan? Tako po. Akin na! Hindi po pwede. Ah, hindi po pwede, ha? Ah. Ibigay mo na! Kahit anong mangyari, hindi ko ito Ano, hindi mo bibigay? Kita mo? Hindi niya nakuha itong tako ko. Hindi nga! Pinag-burgless naman tayo. Kundi dahil sa mga drama to, pati kaluluwa natin, kita. Pasensya ka na, Siling. Sensya! Hindi ko nga maintindihan yung drama ng tako na yan sa buhay mo. Pinabayaan mong pinag... Ayun ang pinagtatawanan tayo, oh! Ang grasa! Paano yan? Cheng! Alas 8 na wala pa si Dimayuga. Abay, panalo na si Victor by default. Aba, aba, aba, aba, Default, default. Ikaw gusto default kasi ikaw gusto pera agad. Ikaw stop na takaw. Ano ba kundi palugit sa olas? Cheng, wala ka na magagawa. Hindi dumating si Dimayuga. Paano yan, Nung? Matatalo mga taga-barangay natin na walang kalaban-laban. Parang ganun na nga. Kung nung kapanahon nyo, hindi mangyayari to. Tama! Tama! Danding! Ikaw! Ikaw! Ikaw palit! Ikaw lalo! Siya sobrang gulang eh! Pala hindi talo agad pera! Teka, teka, teka! Wala sa usapan yan! Pero yun, okay lang yan. Para matuloy lang to. Sige. Sige na, Nanding. Nading, swerte ka lang. Wala umasok doon sa break ko, kundi ubus din yan. Next time. Sige. Honoran! Dandeng! Alam si Mang! Ah, ano problema? Sabi ko na nandito kayong dalawa eh! Ano ko ba si Mang? Para kang sirena. Hindi naman! May sunog ba? Wala! Excited ako! Excited ako! Eto, merong SMB! Nine Ball Invitational Doubles Challenge! Pinalista ko kayong dalawa! Magkakampi kayo! Magkakampi kami? Oo! Partners kami? Oo, kurak! Partners kayo! Hay nako, mga magagaling na imported billiard players ang makakalaban niyo doon. Kaya kayong dalawa dapat mag insayo kayo. Ha? Naku, ganda niyan. si ma'am, pumasok ka muna na makapag makapagnerienda ka. Ha? Halika, sa tingin nga. Halika, dali. <laughs> Ano, pagkain niyo! <laughs> sa buhay Ika'y nahihirapan Ano ang gagawin mo? Makinig na lang Ang saya ay di mahanap Mayaman man o ika'y mahirap Bakit di makita ang kaligayahan tuwina? Yan dahil ibahagi Bakit ganyan ang hangin? Eh, parang life na Ang ganda, di ba? Ay, oo nga. Manuel, mukhang nagkakaigi yan si PJ at ang kapatid mo. Mukha nga. Pero sana makatapos muna sila ng pag-aaral. Sa Amerika naman tayo pupunta. Sa mga beach doon, ha? Namamasyal pa sa probinsya, meron pang chika. Teka, parang familiar sa akin ang boses nila. Ha? Teka, teka. Teka, ano problema? Ding, eto yung nanloko sa amin, yung recruiter. Ikaw yung recruiter ng punerarya? Ba, hindi ako yun. Siya nga. Siya si Mr. Di Guzman. Uy, hindi Mr. Di Guzman ang pangalan ko, ha? Uy, nagkakaila ka pa. Uy, Uy takbo ka, bata! Bilis! Hoy! Tigil! Uy, uy, uy! Tatakbo ka pa, ha? Miss, kasama niyo to? Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, kasama hindi, hindi, Hoy, mga sweetheart ko! Hoy, ulihin nyo yan. Manloloko yan. Oo, oh, gun sa iyano na. Ngunya, kulit ko, iloy. Ano sa mo? Sabi ko, alam na namin. Kaya matagal ka na sa aming under surveillance. Pastilan! Dudong! Oh, ano naman yun? Pulis ini! Eh. Hindi niyo ba alam na nagpapagapit na recruiter? Singer, arti-artista, at kunwari kung minsan nagpapagapit na ng kunsyal ng Makati. Kunsyal ng Makati? Tara na! Hala, tara! Uy, tiga Pasig kayo ah. Kusyente kayo ah. Kilala ko kayo. Napresinto eh. ka naman. Mahirap na nakakita sa kusyente. Nagpulis na lang kayo. I now declare the San Miguel Beer 9 Ball Invitational Doubles Challenge open. Break! dito. Okay ba? Oo nga. Mukhang masarap mamili dito ah. Ano ba? Hindi pa natin pinag-uusapan yan. Ikaw naman, pakipot ka pa. Eh, alam ko naman love na love mo ko eh. Eh, love na love din naman kita eh. In fact, ayoko nga mawawala ka sa paningin ko eh. Kung pwede nga lang, lagi tayong magka-holding hands. Parang ganito. So, Wow! Tapang mo! Susunod ka pa? nakakausap si Nanding? Ito nga, sino ito? Hindi mo na kailangan malaman kung sino ito. Ang gusto kong malaman mo ay hawak ko ang kapatid ni Manuel at ang inaanak mong si PJ. Salta ka! Salta ka! PJ? Opo, kinindam po kami ni Angela. Tulungan niyo kami. Ha, eh, ito lang naman ang gusto kong gawin mo eh. Ilaglag mo ang laban nyo kina McGrady at Jordan. O kaya, huwag na lang kayo sumipot sa laban. At binabalaan din kita. Huwag na huwag kayong magsusumbong sa pulis. Wala ba tayong ibang pulutan? Puro manina lang yan. Pulutan natin eh. Pumili na lang tayo. Gugutom na ako. Kain tayo. Tara. Oo, oo, oo. Saan ka pupunta? Kakain. Eh, sino magbabantay dito? Diyan ka na lang. Maiwan ka na. Aalis na sila. Dalhin niyo ako rito ah. Ang daling malasing pag wala laman ng tiyan. Bagsak na lang tayo, pantay. Eh, sige, mag-isip ka ng paraan para tayo makitakas dito. Ah. Nandito na si mga Grady at Jordan ng USA. Pero tipong uh, wala pa yung ating mga magigiting at magagaling na kababayan. Sina Escalante at Di Mayuga. Bakit kaya Mars? Pards, baka naman nagpapakondisyon pa sila. Uh, uh, uh. them. Ano? Sandali lang. Si PJ? PJ? PJ, nasa nga? PJ? nung hmm. idumadaan ng LRT sa likuran ko. Kita ko rin yung likuran ng post office. Sa banda kanan ko nung, ano, kita ko rin yung City Hall. O, bigyan, tanggalin ko naman yung nasa hatak eh. mo. PJ! PJ! Landing, ano sabi niya? rin yan, nakikita niya sa likuran LRT. At nakikita rin niya yung likod ng post office. Gawing kanan niya, nakikita niya ang City Hall. Alam ko ng lugar niya. Halika na. Dapat mo yung ulo mo. Dapat mo yung ulo mo. Aray! Aray! Aray! Aray! Teka! Teka! Teka! evening, ladies and gentlemen. It is 10 seconds to gain time. I'm sorry to announce that if the tandem of Escalante and Dibayuga fail to appear, they will lose by default. Yes! <laughs> Oh, Congrats. Andito sila! Wow! Finally, they have arrived! the tabugdong ng palakpakan ng mga kababayan na Grady at Jordan versus Escalante and Dimayuga. At ito ay maituturing nating Match of the Century. Totoo yan! Bakit ngayon lang kayo? Ay, Ladies and gentlemen, istorya. the match between Saan ako na naman ikukwento sa inyo? Jordan of USA versus Escalante and Dimayuga of the Philippines. ang pinakikita rito ni uh, Escalante. At ang preparasyon. Sigurado manalo tong dalawang to. Umahabol eh. Andy, Andy, this Maganda ang pinalacing dito ni uh, Escalante. Tago ang bola. Mahihirapan dito si Magready. may I call your attention for a while? May I call on Mr. Putz Puyat, the president of the Puyat Sports. And now, the champions of this SMB nine ball international doubles, ladies and gentlemen, Mr. Nanding Escalante and Manuel Dibayuga. Yeah. Congrats to both of you. Thank you. You're tough. Uh, Mr. Cheng, maraming salamat dito sa blowout ninyo. Wala itong wala ito. Sa dami daming palaki panalo kay Kalyon, balya lang ito. Yeah! sa inyo panalo. Yeah! Ah, sandali! Simula pa lang yan! Dahil sa susunod, international competition na ang laban ninyo! Yeah! At, at bilang manager, syempre, huh, kasama rin ako! Sandali, sandali, sandali, sandali! Nadine, Manuel, at dahil sa abroad na susunod din yung laban, kailangan hindi na sa bilyard kayong ma kundi ng English, okay? Okay. You know si ma'am. As a matter of fact, hmm?